história do Joridan começou dois anos atrás, quando o meu sócio Maxime me contactou para ajudar ele a abrir a sua empresa. E descobrimos, nesse momento, que não existia no Brasil plataforma para ajudar empreendedores com elaboração de documentos jurídicos e com procedimentos administrativos, como abertura da empresa, registro de marca. Quais são os problemas que os empreendedores vão enfrentar aqui no Brasil? Os preços, primeiro, eles não têm sempre o dinheiro para contratar um advogado, o tempo, eles não têm tempo para pesquisar as informações certas e o risco, os riscos ligados à ausência de documentos jurídicos ou documentos que não batem com a situação deles. Por isso, decidimos criar uma plataforma onde eles podem elaborar documentos jurídicos personalizados de maneira automatizada e deixar também a gente cuidar dos procedimentos administrativos. Bonjour, Gema Pérez Felipe, e eu sou sócio brasileiro da Juridoc. Para acessar nossa ferramenta é muito simples. Basta você entrar no nosso site, escolher o contrato que você quer automatizar, responder as perguntas do nosso formulário que o nosso algoritmo, desenvolvido nos últimos dois anos, vai pegar suas respostas e elaborar os contratos. Todo esse processo leva em média 10 minutos. O seu contrato estará disponível na área de usuário, onde ele pode inclusive ser assinado pelas partes contratantes. Os nossos contratos são elaborados por advogados especialistas no assunto, por isso ele está garantido de uma forma mais rápida, barata fácil. Os serviços jurídicos online representam um mercado imenso no mundo inteiro hoje. Nos Estados Unidos, faz já quase 20 anos que existem. Por exemplo, a LegalZoom tem hoje 4 milhões de usuários. Uh, existe na Europa, existe na Austrália e agora também no Brasil. O Brasil é um mercado muito interessante para a gente porque tem em média 20 milhões de empresas de pequeno e médio porte. Todo ano no Brasil são criadas 2 milhões de empresas e somente no estado de São Paulo 45 mil empresas por mês. Qual é o nosso modelo de negócio? A gente cobra por documentos elaborados no site ou por serviço que a gente acompanha, mas também a gente vai propor uma assinatura que vai permitir aos usuários elaborar todos os documentos propostos no site e também conseguir descontos nos nossos serviços e consultar advogados. Entramos num programa de incubação com a Startup Farm no fim do ano passado e foi nesse momento que a gente começou a testar uh, a primeira versão do nosso site, que permitiu terminar o desenvolvimento dessa primeira versão. Esse ano a gente lançou realmente a JuryDoc no momento do carnaval, em fevereiro, e desde o início do lançamento tivemos um crescimento de em média 50% por mês, então estamos muito felizes. Nosso foco durante os dois últimos anos foi desenvolver documentos automatizados para empreendedores e pequenas empresas. Hoje, com essa tecnologia, com a demanda que a gente tem de escritórios de advocacias e grandes empresas, estamos desenvolvendo uma nova ferramenta de automação, negociação e gestão dos seus documentos legais pelas empresas. Isso em parceria com o IBM Watson. Como se já não bastasse tudo que a Juridoc vem fazendo, isso já não fosse incrível o suficiente, agora nós estamos desenvolvendo a nossa V2, que basicamente ia é permitir que todas as pessoas consigam automatizar os seus próprios contratos, tornando você mais eficiente e inteligente, inteligente à medida que você for utilizando a nossa plataforma. Porque com a ajuda da inteligência artificial, Nós, vamos a, a, a, nossa solução vai aprender a melhor forma de fazer o contrato e ajudar você a analisar o contrato. So the version 2 of JuriDoc is the future of legal automation. What we will do, thanks to you, thanks to your help, it's incredible. We will be able to change everything about automation of legal document. Anyone will be able to automate their own legal document, then to negotiate online then to sign the document, and then to organize any legal document in your dashboard. And thanks to Intelligence Artificial, we will be able to help you to become a better negotiator. How does it work? It's basically the more you will use your template, the more and the better you will become a negotiator. And we will analyze everything that you are doing and then we'll be able to tell you what to do to have a high success rate with your legal document. Não bastasse toda a tecnologia que está por trás da Juridoc, nós sabemos que a empresa é feita por pessoas. Vou apresentar para vocês o nosso time, que é multidisciplinar, complementar e experiente. Maxim tem mais de 18 anos de experiência com marketing digital e já lançou mais de 6 empresas na França. Adrian é formado em Direito na França e especialista em Direito Internacional e Empresarial. Eu, formado em Direito no Brasil, tenho mais de 8 anos de experiência especializado em direito societário e ao atendimento a empresas de tecnologia. O Eduardo é, mais de, é comerciante há mais de 18 anos e responsável pelas parcerias da empresa. Nosso desenvolvedor Fullstack, Silas, e a nossa gerente de conteúdo, Juliana, é responsável pelo desenvolvimento da plataforma e pelo blog. Now we need you to help us to revolution legal services through technology. It's our mission since the beginning. And the version 2, as Adrien and Philippe told you will change the world. So to bring the legal automation to the next level, we need 300,000 reais to hire key people, which are uh, more developers and also sales director and administrative people to help Adrien, and also to invest in communication and marketing to be more well-known in Brazil. So thank you very much for your help and we are waiting for you to celebrate the new revolution of technology. Thanks.